درآمد صفحه 36 درآمد به گوشه گفته میشه که شخصیت و حالت اصلی دستگاه رو همواره معرفی میکنه و اولین گوشه در هر دستگاه هست که استفاده میشه شنونده با شنیدن درآمد حالا هوای دستگاه رو در گوشه خودش حس میکنه و آماده میشه برای گوشه های بعدی در گوشه هایی که مثل درآمد و کرشمه و چهارپاره و خسروانی که در بعد از این میبینیم از میزانبندی استفاده نشده باشه ما کمی آزادتر با نوت ها برخورد میکنیم حتما نوت سفید دو برابر نوت سیاه نخواهد بود یا نوت دولاچنگ یک چهارم سیاه نیست برخی به اشتباه فکر میکنن که این گوشه ها وزن ندارن در صورتی که اینها وزنشون وزن پیچیده ای هست بخاطر خاطر همین نوشتن هر بخش با یک میزان و یک تمپو یا سرعت مشخص مربوط به خودش سفر بسیار شلوغ میکنه و ترجیح داده شده که به شکل ساده تر و بدون میزان بندی نوشته بشه و بعد نوازنده ها با گوش اون قطعات رو حس کنند و حالتاش رو پیدا کنند و بزن طبیعتا آزادی ما اون قدری نیست که بافت قطعه رو آنچنان تغییر بدیم که یک کارشناس وقتی میشنوه حس کنه به هم ریخته است یا وزن ما به هم ریخته است در این قطعه نوتای سفید با ریز اجرا میشن و دیگه از گذاشتن علامت ریز پرهیز شده به این مجموعه قطعاتی که در ردیف استفاده میشن قطعات آوازی میگیم اصطلاحا درسته که با ساز هم قابل اجرا هستن ولی چون ریتم بسیار پیچیده و تغییر پذیر و تغییر کننده هست بهش قطعات آوازی گفته میشه در این مجموعه که ماهور دو رو داریم توجه داشته باشید که نوت دو اهمیت بسیاری داره و محوری اتکا بر این دو قرار گرفته از نوت دو انگوش سوم شروع میکنیم از سی به دو سی دو این تم اصلی ما خواهد شد سی دو همین کار تکرار میشه سی دو حالا همین تم از سی به لا سی دو حالا از دو به سی دو سی لا سول همین کار از لا به با یک جمله این گذر برشو از سول به سمت رمی سول سی دو ره تم اولی همون از دو بسید سی دو سی از ره به دو ره بقیه مشابه خط اوله سی لا دو سی این بار جمله گذر برشوی دیگری داریم از سول باز این بار و تا می حرکت میکنیم سول سلا لسی سول و نهایتا میره دوره دوره دوره دوره راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ که تعداد این دوره ها میتونه متفاوت باشه بعضا بیشتر یا کمتر هم بشه اشکالی نداره دوره دو می جمله پایانی add something.